Com quem será? Com quem? Tem a fita. É Olha lá, é um presente o bolo. É mentira! É um presente! É um chapéu! Ô, louca, Dinho. Aqueles, né? Vai lá, tira a foto do... Quantos nós estamos?